ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਰਮੀ 6 ਮਿੰਟ ਏ 8 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ 8 ਇਤਨਾ ਪਾਵਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ મોયરાય હા મેં બઢિયા લડે બધા દસ રૂપિયા દો બિના નામ બતા મને જરૂર દો મેરે બદલે જા રહે સુનો